Bonjour les huileurs d'Alsace, nous sommes aujourd'hui à Wörth, Wörth petite localité au nord de Haguenau, et nous allons nous diriger où à Fleckenstein. Un petit château du 12e, 13e siècle qui sera intéressant en fait de, vous faire découvrir, et surtout il y a une piste cyclable qui part d'ici, qui va jusque là-bas, à peu près une vingtaine de kilomètres. Et eh bien nous allons découvrir l'histoire un peu du château, et puis les légendes qui tournent autour. Alors l'histoire ça être très bref, euh, et les légendes, c'est dés qui s'y collent. Allez, on y va, c'est parti. Never de la forêt, un peu de montagne. Ça, c'est le genre d'endroit que j'adore, putain. Donc nous sommes euh, pas très loin du lobby qui s'appelle où on a une vue exceptionnelle sur le Fleckenstein. J'espère faire de belles vues avec le drone pour vous montrer à quel point c'est extrêmement joli, que c'est typique en fait de lalsace alors le Fleckenstein est un château semi-troglodyte qui date du 12e, 13e siècle. Mais euh, ce qui est bien avec le château du Fleckenstein, c'est que c'est pas seulement un château, c'est aussi un espace avec des légendes. Alors il faut savoir qu'ils ont voulu creuser un puits pour être à l'abri en cas de siège. Ils creusèrent leur trou et pas moyen d'avoir de l'eau. Ils ont creusé profond et toujours rien. Le châtelain a embauché un mec qui s'est pointé en disant voilà, en quelques jours, moi je peux vous avoir de l'eau, il n'y a pas de problème. Au bout de 3-4 jours, il y a le châtelain qui vient le voir, il fait bon, euh, ça y est, euh, je t'ai pas porte pour rien, euh, elle arrive la flotte ou bien Le mec il fait bah venez avec moi et vous allez voir. Ils montent tous les deux dans le tonneau qui descend dans le trou. Au moment où il fait bien noir, le châtelain il entend son compagnon de tonneau lui dire bon maintenant si tu veux de l'eau, il va me falloir ton âme. Et dans le noir, le châtelain voyait les yeux de son employé entre guillemets devenir rouge et il réalisait qu'en fait c'était Satan. Le châtelain s'est signé trois fois, qui a fait grimacer Satan. Il en a profité le châtelain pour le frapper dans la bouche et le faire tomber. Il est remonté dardard voir ses copains en disant Allez les mecs faut faire des prières et tout parce que sinon il va nous mettre la misère. Ils sont mis à prier, Dieu les a entendus, il a fait pleuvoir, le puits s'est rempli. Et la légende dit que si on se penche encore aujourd'hui au-dessus de ce puits, on peut entendre le rire de Satan et on prend le risque de se faire embarquer par les démons. <laughs> Merci Lézard pour cette anecdote on est à la frontière euh, de l'Allemagne et euh, on n'a pas envie de se faire churer les roues, donc en fait on va vite déguerpir de là. M'en moi je suis hors la Il va pas très loin le rebelle, hein. voilà, la vidéo s'achève ici. On espère que ça vous a plu. On essaiera de faire euh, ce genre de format un petit peu plus culturel. on va à la rencontre de lieux historiques et légendaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette légende du mots dans le puits dans les commentaires. Si tu N'hésitez pas à liker, partager, c'est important de, savoir si on est plutôt sur la bonne voie, si c'est un format qui vous plaît ou pas. Et eh bien à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Lézard out. Clique, clique, vas-y clique, clique, allez, allez clique, vas-y clique. Prends toi, tu peux cliquer. Vas-y clique, abonne-toi, clique. Clique, c'est important, clique. Clique, clique, clique. Allez, s'il te plaît, clique. Si tu cliques pas, les hamsters vont mourir.